revolución se acaba y dejarás una estela de Gracias, será mejor dejar de buscar lo que no encuentras solamente hallar lo que nunca buscabas ah, como decía Pepito Pancracia el objetivo es disciplina sin esto no lo alcanzas es mejor definir como quién, cuándo y dónde en aquel ahora hallarás y la gloria saborearás uh, ah, so everybody put your hands up piensa so everybody put your hands up now Sé la fuerza que condensa la grandeza nuestra es la esperanza Hace un pacto con tus defectos que hagan acercamientos a la distancia Con tus virtudes y de lloras sin carga hasta liberar tu alma Liberar, liberar tu alma, liberar, liberar tu alma, liberar, liberar tu alma El tema para ser contundentes. Gracias. No podrán escapar, no podrán escapar, no podrán escapar de la realidad. Es definir sentir, percibir, atrapar, luego escribir, lograr dirigir la la que quieres vivir. No se trata de fingir, cuando pasas por el esponja, escapas de la burbuja, algo brota de manera brutal, hay en tu cerebro una grieta y desde esos son, ellos van caminando mientras beben vino Samsung porque son y que son realidades ah, indescriptibles son realidades yeah, inescapables son realidades ah, inexplicables son realidades son realidades son realidades inescapables son realidades ah, indescriptibles son realidades inescapables son realidades son realidades como yo clavo todos mis versos Mejorando técnicas, tácticas en los brazos Observo casos, dicen que somos razas Provenientes de progresos, están quemados por las brasas Mandeseanos, pero de espaldas Brindan a puta los más sinceros besos Abrazos de judas, cortar brazos a los curas Y ahora fines, encontraron la cura Junto a la economía, la curvatura Más cultura, rima de altura Mientras yo, como cromos juega y pierde. Aquí se pone entera de juicio hasta el inocente. La justicia si la venda se vende y sus ojos son oídos y a los que siempre mienten atienden y sienten ya que tienen el poder porque son lo que son y que son. ¿Qué? ¿Qué? Yo, realidades, ah, indescriptibles son realidades, ah, inexplicables son realidades, ah, inexplicables son realidades, son realidades. inescapables son realidades ah, inexplicables son realidades son realidades ah. es algo que solo todos tenemos en común y nos une pero cada quien se le da lo único que nosotros titulamos como las realidades bien ese tema se llama realidades que nos vamos con el próximo para ser contundentes por favor ese tema se llama Poco Contenido.